Nilivyorudi kule akanipigia simu. Sasa siku hiyo hiyo ya Jumapili wameshaingia ibadani, akanipigia uko wapi? Nikamwambia niko, niko nyumbani. Njoo, njoo, nakwambia kuna miujiza, na ukija yani useme kwamba ulitokewa na tatizo, na hilo tatizo shetani amekuataka, kwa hiyo wewe ukifika tu yani nitakuombea uone mapepo yatakapolipuka. Nikamwambia mama, sina pepo <laughs> hata moja kabisa hata pepo sijui. Nikamwambia popo kwenye simama, sina pepo, nisikilize vizuri tena. Nikamwambia toka ukae sehemu nzuri, ili nikueleze vizuri. Nikamwambia pepo labda ujiombee wewe, unayo wewe, mimi sina pepo mama, yalishaondoka mama, mzima wa afya hapo ndio sasa mawasiliano tena ya kuwepo. Kwa hiyo hatukuonana, yani hatujai kukutana macho kwa macho hivi. Tasamini na maswali ambayo nimeyakusanya kuanzia kwenye part 1 mpaka katika hii sehemu ya mwisho. Swali la kwanza kabisa utalijibu mwishoni kwa sababu mambo mengi yalianzia kwenye familia mm. uta, utakuja kuniambia huko, ila tuanzie hapa tulipoishia turudi kule. Mm. Unaonekana kwamba katika historia yako kwa mujibu wa maelezo yako mm. hmm hata ukikwazika hata ukiwa unasema kwa sababu kuna sehemu moja na nukuu sikumbuki nipatia ngapi unasema achana na huyu mchungaji mama kuna mchungaji mwingine wa kiume ambaye ulikuwa unamuita kaka alikuwa anakuita na kuna baadhi ya vitu amekufanyia lakini anakwambia lazima uende kanisani nifuate unaenda ukifika kanisani anaanza mahubiri yote anakuwa kama anakusema wewe na wewe unakuwa umekaa sasa mika najiuliza miguu ya kuinuka uondoke ulikuwa hauna au ilikuwaje? <laughs> Unajua mm. pale yeye yuko pale madhabauni mm. na anasema mm. na anakulenga kabisa wewe mm. Unajua si dharau ili, ili, ili yeye aendelee kudharaulika mm. kwa sababu yeye sana kusema, ukiondoka tayari atashinda Mm. Kwa hiyo mimi nakaa pale hadi pati yake iishe. Sasa fainali tutaicheza pale, hata niona sasa ukweli ukweli, lakini ningeondoka pale pale, angesema nimemwogopa, kwa angejipa ujasiri. Hata mimi ningekuwa na roho ya hofu, yani hofu ingenikamata na ingeonekana kwamba kumbe aliyekuwa anakusema ni wewe, ni mimi. Kwa hiyo pale nije angeona hmm, ndio, sasa nimeshamfukuza kijanja janja, lakini nikamwangalia, nitaka kuondoka kweli, yaani nataka kunyanyuka, nageuka nageuka, naona kila mtu kashikwa na fedhea. Sasa nika, nikasema mm, hata wengine wanasema Amina. Sasa ile hata ile Amina unayoisema naona wanaisema kwamba hata yeye mambo anaongea hawajayapenda yani. Sasa mimi nikakunja nne, kasubiri akamaliza basi alipomaliza nikachukua shilingi elfu moja nikaenda nikatoa sadaka pale madhabahuni, karudi nikakaa kwenye kiti nika ibada ikaisha, kasalimiana na watu vizuri. Mimi nilivyoondoka, sikuondoka tena, nikaanza tena mazoea ya kurudirudi tena, kwa sababu ningesema niondoke pale papo, ange angefurahi, angesema ushindi wangu umepatikana. Na, na kitu kinapokuja mbele yako, kama unaona kwamba hichi sio cha kifo Mm. Usikichukulie papara. Aa, ah, ah, nenda nacho tu taratibu ili uone mwisho wake ni nini. Lakini unajua unapochukua papara hutomaliza uhondo wa kile kitu ambacho kinatakiwa ukione mbele ya macho yako. Ukafungua biashara ya kwanza ilikuwa ya nguo za mitumba, mm. ikaenda vizuri, mchungaji akakwambia, akakuuliza inafanya vizuri, mm. ukasema ndio. Akakwambiaje? akaniambia kwamba niachane nayo. Ukaachana nayo sikuachana nayo pale pale, nikaendelea nayo, akapiga vita yeye mwenyewe, kabidi sasa simami kideti, akawa na, akasema wewe usichezee wewe hela mimi nitakufundisha biashara. Afu wakati ananiambia mimi nina watoto ujue, ninalipa kodi ya nyumba na majukumu pia nitaji, na bado anataka sadaka pale, na bado mimi nataka nimtolee Mungu kwa ajili ya nafsi yangu mimi. Sasa nikasema sasa hapa si ni umaskini unaniingia huu ukaja ukakubali, baadaye ukaachana nayo, ukafungua saluni, baadaye tena akakwambia achana nayo nayo ukaja ukaachana nayo. Kaja nikaachana nayo kwa maelekezo ya mchungaji, mm, kwa maelekezo ya mchungaji. Uliwahi kujutia hivyo vitu ambavyo umekuwa ukielekezwa na wachungaji, alafu baadaye unakuja kuona kama vilikuwa vya ku vya kukukwamisha kwa namna moja au nyingine? ndio Baada ya kujutia ilikuwaje? Ni kitu gani kilikufanya ujute zaidi kwanza? Nilijuta zaidi kwanza mm. Kwanza mimi, mimi katika maisha yangu nilivyookoka mimi sikuombewa, sijui nikaanguka nikatolewa mapepo mm -mm. Yani ni mimi niliamua, nilivyoamua nikasikia na, na, nimempokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kwa hiyo mimi nikaona yani warokole wote wa duniani ni watu wa Mungu, yani ni, ni watakatifu yani hawana dhambi, hawana nini, hawana makosa. Basi mimi moja kwa moja nikawaamini kwa asilimia mia kwamba mlokole aliyeokoka hana dhambi. Hicho kitu ndio mimi nilichokipokea mimi hivyo hivyo, lakini vitu ambavyo nilikuwa nakutana navyo aise bora wapagani. Ulishawahi kukaa baadaye ukaona kwamba kuna aina fulani ya maisha ambayo watu wameelekeza kwa Mwenyezi Mungu wanajikuta wanatumikishwa bila wao kuelewa. Ndiyo kabisa. Mm. Watu wanateseka ndugu mtangazaji. Mm. Watu wanapata tabu, wanamtaka Mungu. Hakuna yani, ha, yani mimi pamoja na hayo niliendelea kufanya research mm. ya kuangalia sasa, yani ni kama vile Mungu alinifanyia vile ili kunipa macho ya rohoni yani ya, yale macho yatoke huku hivi yaje hapa kabisa kwenye macho yangu mimi. Kwa hiyo mimi nikawa naangalia kwa makini, naangalia watu, yani kwa jinsi watu wanavyomtaka Mungu ni tofauti na jinsi wachungaji, jinsi Mungu yani tu, tulionao wanaotuangusha sisi, kwa sababu wachungaji, mimi siwasemi vibaya, naomba wachungaji mnisamehe, lakini kuna watu wengi ukini. Sasa sisi tuko hivi kwa sababu nani, wewe hii kamera kwa mfano ni ya kwako kwako na hichi kipaza sauti ni cha kwako wewe. Si nitaweza kuchukua mamlaka kukimiriki. Mimi hapa nilipo tupo, lakini nikisema kwamba nichukue leta hicho kipaza sauti, leta nini na nini, nitakuwa nakukosea. Kwa hiyo sisi tunakuwa tunaangalia wale wachungaji tunaweka macho pale ili wao watuelekeze njia kwenda mbinguni, kwa sababu wengine tunaokoka hatujui hata Biblia, hatujui kusoma, hatujui tufanyeje. Sasa wale wako pale kwenye milango ili wao watufungulie milango tujue njia kwenda mbinguni, lakini ukikuta pale unakuta milango imefungwa. Sasa wamegeuka, wameangalia kule kwenye milango na imefungwa, alafu wametupa kisogo. Ukimuuliza na kuelekeza nenda room namba sita, nenda yani kwa mtu anakueleza kwa kisogo. Sasa ukienda pale unakutana na vitu vya ajabu unashindwa kurudi. Ukirudi anakuwa ni mkali au anakuwa na mambo ya ajabu, kwa hiyo unashindwa kufanya, unaanguka. Kwa hiyo usione kwa mfano watu wanahamahama makanisa hawapendi, kila mtu ana siri nzito kwenye moyo wake inayomuumiza. Kwa hiyo mtu anakaa tu anaona tu mm, niende tu. Ndio maana unakuta mtu yuko kanisani mlokole ana miaka hata kumi, ukimwangalia hata kibakuli cha mboga kizuri hana. Kwa nini huo? Ana maumivu makali ndani ya moyo wake, wanaumia wanaumia kwa yale mambo wanayokuta kule, kwa sababu huwezi kutoa siri za kanisa ukazimwaga mwaga. E, hata mimi mwenyewe hapa nimefanya kujiamini kwa sababu nina neema ya Mungu ndani yangu, kwa sababu sijamkosea mtu yeyote yule. Nime, ni, mimi tu ndio nimeamua, sijaamua nimchafue mtu, ni historia maisha yangu mimi ninatoa kwa ajili mtu mwingine ajifunze, tuache uoga, tumjue Mungu katika roho na nini na kweli. Na je, tutajuaje? Ukifungua kanisa lako siku mbili tatu, utaona watu hawatakuja kujia kama wale watako, wataenda kwenye makanisa, kuna mafuta, kuna maji, kuna nini? Hapana. Lakini huwezi ukakurupuka, utaulizwa uta cheti cha shule unacho, cha kanisa huna. Kona tunabaki kuelea elea tu watu. Kuna watu ni manabii wakubwa, kuna watu wana maono kweli kweli ya kimungu kweli, lakini wachungaji wengi wanawaangusha, na sijajua siri nzito ya kuangusha hivyo ni nini, kwa sababu yule ni mchungaji ni, ni mchungaji wangu mimi, nimemwamini mimi, nimempenda kama baba kama mama. Imagine mtu anakuambia kwamba usifanye hiyo biashara anakujenga anakubomoa. Katika hii dunia bila fedha utaishi? Lakini si anakuwa kaonesho na Mwenyezi Mungu maono ah, ah. kwamba pengine ungeendelea nayo ingeweza kukuletea madhara. Mimi aniambie kwamba usifanye ile biashara an, an, an, unajua mchungaji unapomwambia muumini kwamba usifanye ile biashara na Mwenyezi Mungu amekuambia, hakikisha kwamba umwambie Mwenyezi Mungu umenipa maono kuhusu fulani hata kuhusu Hadija, kuhusu nani yule baba, mlilie Mungu, mwambie baba, yule ana watoto, yule ana mama, ana jamii, ana familia. Nipo wakati huu unanipa njia ya kumsaidia atoke pale, ninakuomba unipe pesa unipe akili niweze kumsaidia ili atakapo nitakapomtoa pale ili mimi nimpe mradi mwingine wa kufanya kwa sababu mradi, wa, mradi wake wa kufanya aishi ni ule Unanielewa? Kuelewa. Ehe, ni ule. Kwa hiyo ule mradi ule u, u, mimi nitaubomoa. Je, nikishaubomoa nitamwacha katika mazingira gani? Hapo sasa ndipo patakapokuwa pazuri pa kukufanya wewe ukaz, uka, ukazidi kuwa na raha ya Mungu, kwa sababu Mungu, mimi nimezunguka sana kum, kumtafuta Mungu, lakini Mungu ni upendo. Basi Mungu ni upendo. Mungu ni upendo ukiwa na upendo una Mungu. Yaani una Mungu. Mungu ni upendo, Mungu ni furaha, Mungu ni amani. Lakini watu wanavichimba tu, unakuta hata mwingine na omba vunja, utavunja we mpaka utachoka. Lakini kuambia mpende, mpende Mungu, ni hivi ni. Unaweza kukuta mtu ameokoka kweli ana Mungu, lakini hajaokoka kwa sababu ya shida. Lakini uki, ukienda pale ukamfundisha jinsi ya kutoka, kuna wengine wana nguvu Watu wana nguvu, mtu ana mikono, anafanya kazi. Ukimwambia fanya hivi, akifanya vizuri, hata ukaenda pale ukamwambia kuna shamba langu hili la bamia, lima, ukamlipa pale, akaenda akala na familia, tayari ni upendo. Sawa, na kurudisha sehemu nyingine. Hii sehemu ni sehemu ya baba watoto wako. Baba watoto wako alichukua kijeneza kwa mganga bila wewe kujua. Mtoto yule alikuwa anaitwa Naniketi? Yeah. E, Kete akakiona akapeleka umbea kwa bibi yake, baadaye siri ikatokea, mkajua mm. mwisho kila kitu mm. wakati alipochukua, kwa mujibu wa maelezo yako, unasema usiku huo mida fulani kama saa kumi na mbili mm. kaka yake alifariki dunia mm. ukaja ukamwambia kwamba fulani umeua mm. aliambiwa atapewa pesa, ulisema milioni sijui arobaini mm. pamoja na milioni mia nne mm ehe, ukaja ukafungua kile kijeneza na kila kitu, ukupata chochote mm. kaka yake mm. alipofariki ilikuwa inahusiana kweli na kile kijeneza na lile tukio la kule kwa mganga au ilikuwaje? Yaani ndugu mtangazaji, mm. hata mimi mwenyewe bado niko njia panda mm. yaani yeye mwenyewe kabisa yule hakuwahi kunipa jibu kamili mm. baada ya mimi sasa kugundua nini kumwambia, yani sasa yeye hakutaka mimi ni support kitu chochote, alitaka niwe mnyonge kama mwanamke tu anawekwa ndani na kuwa mnyonge, hata ya akija ameiba nikute ya umeiba una bunduki, nisimulize umetoa wapi hiyo bunduki. Mm. Ehe, kwa hiyo alikuwa anataka tu niwe tu kimya tu lakini yule alikuwa ni mume wangu mimi niliyepewa na Mungu, nilimpenda mwenyewe kwa moyo wangu wa dhati. Kwa hiyo alipokuwa akienda kinyume, nilikuwa nikiumia, ni, ni, nikumuuliza, ilikuwa ni haki yangu, lakini sasa yeye alikuwa hataki mwisho wa siku sasa ukawa unataka kujua ule utajiri mm. kaka yake alishafariki mm. muda na saa ambayo iliendana na yale matukio yote kwa mlioangalia katika hiyo patiwani mpaka hapa tulipo mnaelewa vizuri na kama bado rudi katika hizo sehemu nyingine uweze kuelewa mm. kilichokuja kutokea Je, alipata utajiri hata japo kidogo, basi hata milioni arobaini za kwanza au mia nne au ngapi? Kaka mtu kashafariki katika mazingira ya kutatanisha, unasema jiwe lilirushwa likakunja kona, mm. kitu ambacho ni ngumu kuingia katika akili ya mtu. Yes, alipata japo utajiri wowote, hata kitu chochote? yani aliendelea kuwa maskini, yani mpaka hivi navyoongea ananiita mimi ni mchawi, kwamba mimi nimeroga maisha yake hajawahi kupata, yaani hata tukiwa naye hakuwahi kufanikiwa, kwa sababu alikuwa akifanikiwa akiwa akienda katika njia nzuri za haki, lakini alivyoanza kwenda kwenye hizo njia zake, yani maisha yalikuwa ni magumu, yani yakawa ni magumu, yani yani yale maisha eh, yani kama vile yalikuwa yanatuambukiza sisi ile, kwa sababu mimi bado nina uzao wake, nina damu yake, kwa sababu yule, ina maana bado muunganiko wa damu bado upo. Eh, hata kama yeye amekimbia amesema mi nimekuwa ni mchawi kwake eh, sijui nini, ukweli anao moyoni kwamba mke wangu hajawahi kuniloga ila mke wangu hakupenda vitu vya ajabu. Sasa yani, kwa hiyo ana maisha mengine ni magumu ali, ali, alipogundua yote yameshindikana, kitu gani aliamua kufanya ili kuokoa nafsi yake na maisha yake? Kwa sababu unasema yule mganga ulimtaja kwa jina gani? Nimelisahau, sitaki kulipromote, tuliache. Ukasema kwamba alisema huyo nataka nimmalize. Ulimwambie alifanya chochote pengine kujiprotect? hakufanya chochote mm. Lakini mimi kama mimi nilio, kwa sababu ni baba watoto wangu mm. na Eh, sikutaka na mimi watoto wangu waishi katika historia za kama mimi nilizopitia za mamangu kwenda sijui kuzaa watoto wengine huko wakawa na watoto wengine. nilichukua jukumu la kumwombea. Hongera sana. Eh, nilichukua jukumu la kumwombea mume wangu na mpaka sasa hivi namwombea pamoja na kwamba hayupo karibu yako. Yaani unavyoniuliza maswali nasikia uchungu. Yaani yani natamani yani ufunue nafsi ya mtu ajijue, ajitambue, ajue kwamba yani Mungu ni mtamu, yani yani Mungu ni, yani aweke upendo, afanye vitu vilivyo sahihi, milango ya baraka inafunguka tu. Kama anakutazama sasa hivi baba Kate au baba ni Catherine, si ndio? Unamwambia nini? Ninamwambia kwamba huko aliko ni miaka yani mpaka mwaka huu mwe, ma, matokeo ya form 4 yametoka mwezi wa ngapi? Wa, wa, wa pili ndio mwaka huu, si ndio? Ehe, alipiga simu, mimi hataki kuongea na mimi, anasema mimi ni mchawi. Yaani hata matumizi kutuma nyumbani mimi sikumjengea chuki, nikamwambia hivi, mna baba na yuko hai na anapumua mumpende. Kwa kweli wale watoto walikuwa wanampenda baba yao. Yeye amekaa, kwa yeye alikuwa apigi simu, lakini siku hiyo alipiga simu mwenyewe. Nilivyo namba namba yake sikupokea, kwa sababu nikipokea mimi ananiambia mimi ni mchawi. Kwa hiyo nikamsubiri mwanaye akaja akapokea. Alivyopokea akamuuliza hivi, ume, ume, umepata ngapi? Akamwambia baba, mimi nina akili, lakini wewe ungekwepo karibu tusingekuwa tunapitia changamoto ngumu. Mtoto anamjibu hivyo, kwa hiyo ninge ningekuwa hata namba moja hata ningeshika namba moja Tanzania, kutokana na kwamba kuna mazingira mengine tulikuwa tunapitia ni magumu, ambao hata mama alikuwa anapitia mazingira magumu ili kutulinda sisi. Sasa mimi nime, nimepata nimejitahidi, lakini hata siku mimi na, na nani na, nafanya mtihani, mamangu anaumwa yuko ndani, mimi nafanya mtihani, natoka nikatafute kibarua nije nimlishe mamangu ndani. Basi baba yake akasema kwamba ah, mimi nimekuuliza hivi umekuwa ngapi? Akamwambia mimi nimepata eh, ishirini na saba ya ngapi ya division 4 ya 27. 4 ya saba. Akasema kwamba kitu alichomjibu ni kwamba alicheka sana. Baba huyo mimi nimejua umekuwa wa kwanza. Ah, yule mtoto akakata simu akaanza kulia basi akalia akalia akalia, nikama nikambembeleza kwa sababu sisi ni marafiki mm. Eh, nikamwambia nimeshamfundisha upendo, nikamwambia sikiliza, si unamwamini Mungu wewe, basi kuwa na amani, kuwa na amani. Mungu yupo. Unaweza ukashanga unakuwa mtu mkubwa katika hii dunia, nakuja kukuomba msaada, umpe, ni baba yako. Yani kuwa na nini, na amani katika hii dunia usilie mwanangu basi akanyamaza kimya alivyonyamaza nikamwambia na mgonga moyo akamwambia usiju kaweka kitu chochote kwenye moyo ukaumia akasema sawa mama lakini basi tufanye chochote tutafute hata watu watusaidie mimi nipate nani kali shule nikamwambia utapata akasema lakini mama mi napenda jeshi nikamwambia utaenda mwanangu utaenda kwa uwezo wa mungu kamaliza form 4 mwaka gani mwaka mwaka jana mwaka jana mm. kwa maana hiyo sasa hivi ndipo kwenye akili za kutaka kwenda kujiunga na jeshi eh sasa unakuta sasa mimi njia za kuanza za kuanzia sina Kwa hiyo inabidi sasa ninafanyaje, sijajua na, naanzaje, lakini kwa sababu ma, nani nikapigia ni ofisi kampuni moja hivi ilitoa nafasi kwa waliopata 4 nikawapigia wakaniambia mwanao mlete, lakini baadaye wakanipigia wenyewe wakaniuliza kwanza kapata ngapi, nikamwambia mpata fu ya ishirini na saba. Akasema usihangaike, kwanza tulia, serikali inaweza ikawafikiria kwa hiyo wakishamaliza kufikiriwa ndio uanze kuangaika, kwa sababu wanaweza wakachukuliwa. Hiyo ni nzuri. Kwa hiyo unakuta kaanguka kidogo tu, Ehe, kwa hiyo serikali inaweza ikawafikirie ikawapeleka sehemu nyingine. Kwa hiyo sisi tunachukua kuanzia thelathini na kuendelea Eh, sijui ishirini na tisa yani wachukua kuanzia ishirini na saba kushuka, wanachukua kuanzia kwenye sijui ishirini na nane ipo mimi sijui na kuna, kuna mpaka hiyo thelathini na mbili. Naamini kwa wanaoitazama Tiki TV muda huu tunao wadau wengi ambao wanajua ni namna gani au ni hatua zipi ambazo wanaweza kusaidia ili huyu Catherine aweze mtoto wa mama hapa aweze kufanikisha ndoto yake ya kujiunga na jeshi. Alikwambia ni jeshi lipi? Anapenda sana nani J, nini JW JW tunaita jeshi la wananchi. Jeshi la wananchi ya. Kwa hiyo nimemlea katika mazingira mazuri, mazingira ya ushujaa, yani anafaa, ana sifa zote kama mama, yani ninaamini hilo. Mungu tu ampewe pesi apate. Na mimi lengo kubwa la kusema, sijasema kwa ajili ya kumchafua mtu au kujianika kwamba mimi nionekane. Hapana, nimesema ili yeyote yule. Unajua, sasa hivi watoto wanakuwa wengi mtaani kutokana na kwamba wazazi wanakimbia, wengine wanaenda kujiuza. Unaona, hapana, usiogope maisha. Maisha tu ni maisha tu, bora Mungu anatupatia nini? Uzima. Yaani cha kufanya ni kwamba tusimame, wazazi, umeamua kuzaa jua kwamba wewe tayari ni mama, usijichukulie kujiweka sana kwamba mimi sijui ni mrembo. Urembo upo tu, Mungu ataamua akikupa kama Sarai, utapataga mume huko mbele ya safari, lakini angalia huu uzao. Unajua tunaterekeza sana kwa ajili ya kwenda kutafuta wanaume, tukifika kule tunaumizwa. Kwa mfano kitu ambacho mimi niliki, nilikifanyia research, mamangu mzazi aliniacha mimi akaenda kuolewa umenielewa alivyoenda kuolewa akazaa akazaa na wanaume kama wanne umenielewa simsemi vibaya ana yake aliyoyapitia huko sasa nikaangalia mama angu kaolewa na wanaume wanne lakini hakuna faida aliyopata lakini mimi ambaye aliniacha huku endapo tu nilipigwe vita lakini nikaamua kwamba baba nataka ni watu, wadogo zangu wasome. Mdogo wangu amesoma, lakini ni mdogo ambaye tumeshare mama, hatujashare baba wale imekuja nimewasomesha, tumeishi vizuri, tuko kwa upendo, lakini baadaye baada wao mimi kuachana na yule mwanaume wao wakanidharau, hawakujua sababu ya mimi kuachana. Lakini yule mdogo wangu nimemsomesha, nimewaona wote ambao walikuwa wanakataa shule, nimepambana nao na wao wanajua na wananisikia nimepambana nao na kila mtu ana maisha yake anajitegemea na kuna mdogo wangu mwingine nimemsomesha mpaka form 4 akakataa akakimbilia Kenya huko lakini nikamwombea Mungu nikamwambia sina cha kukupa ila mimi nakupa Mungu awe ufunguo wako utafika katika ndoto zako kweli kapata watu wakamsomesha sasa hivi yuko university Kenya Kenya lakini hataki kunisikia na hataki kuniona hivi umenikumbusha, tutakuja kwenye swala la mama hapa tuna tunayachanganya kidogo haya maswali, kwa hiyo unatazama ili tusiache chochote nyuma. Kama kuna kitu ambacho unategemea kukisikia, amini kwamba utakisikia. Umenikumbusha kuhusu wale watoto ambao ulienda ukawachukua mama yako aliyekuwa ameolewa na yule mwanaume mwingine, ukasema kule mnapanda milima mnashuka, ukamuiba kwa kusingizia kwamba unaolewa, ukamleta mpaka ukafanikiwa kumleta na wale watoto. Walikuwa watoto wangapi kipindi kile? Wanne walikuwa watano, walikuwa watoto saba jumla kule mm. ukawachukua wote ukawaleta watano, na huko walikuwa wamezaa wengine wawili ehe, huku wengine wawili wakawa saba, watoto wengine ukawachukua kule wote ukawaleta ah, na mpaka sasa hivi wako Tanzania wanasoma Kenya. Swali langu ni kwamba wale watoto walichukuliwa baba yao, baba yao alipokuwa kaenda kwenye kuchuma sijui chai zile ulisema mm-hmm. vile. Je, watoto wamekuwa sasa hivi kama uliochukua wakiwa wadogo na wewe ukiwa mdogo kipindi hicho mm-hmm. mpaka sasa hivi umekuwa mtu mzima, mm-hmm. ina maana watoto hao wamekuwa, wamewahi kwenda kumtafuta baba yao au baba yao kule kutoka kuja kuwatafuta huku? Mimi niliwa niliwaita kwanza niliita wakubwa wawili, maana bado wengine wale ni wadogo, ufahamu wao ujawa sana Mm. kuwashirikisha mambo makubwa. Nikawaambia, nikawaambia wadogo zangu, nyie ni wadogo zangu, lakini mkumbuke kwamba kuna baba mm. na kule tuliondoka katika mazingira ya kutatanisha, ili nyie kuwajengea future yenu ya maisha, mm. msije mkateseka. Mnasikia? Akasema ndio. Sasa hebu mimi kama nyie mnaogopa tushirikiane, tuungane, tuwe kitu hichi kimoja, tupande gari twende, hatutashindwa kwa sababu ukiwa na hela hakuna kinachoshindwa. Na wakati huo tayari ana kazi, nimemtafuta akiwa na kazi, twende tukatafute wale wazee kama kuna, kama kuna chochote ili yule ni baba yako tu atabaki kuwa baba huyu ni baba wa kambo kakulea kakufanyia nini akabeba yale maneno wakaenda wakamwambia mama ndio chuki kazidi Mama akasema kwamba yani, kwa hiyo ana akili sana ya kufanya kwamba anajua sana katika hii dunia. Mama akachukua akaenda Kenya kwa na mdogo wangu mimi wa kiume kwa mtaalamu kwamba nataka um, huyu um, mtoto umfunike. Sasa sijui anifunikeje, mfunike maisha yake yaendelee kuwa magumu, hicho kiherehere chake anachojifanya kwamba anajua kila kitu kiishie hapo hapo. Kweli ndugu mtangazaji, mimi maisha yangu yalikuwa ni ma, yanakuwa magumu kwa sababu unajua wewe ukisema unifunike mimi sinta, maisha yangu hayatakuwa magumu kwa sababu nijui, lakini mama mzazi akikufunika wewe unategemea nini? maisha yako yatakuwa magumu. Baadae, kwa maana hiyo watoto wale hawajaenda kwa sababu umezungumzia huko naenda basi maisha baadaye, yule mtoto yule yule walienda naye akaona vinateseka, kwa sababu alikuwa hataki anateseka, kwa sababu sana nijua mimi mema nayoyatenda akachukua akataka kumpiga kupiga kumpiga mama mwenyewe pale nyumbani, ni wa kiume. Akamwambia kwamba maana yeye kila siku anamuita mvuta bangi wewe, mvuta bangi wewe, na yeye kweli akaanza kufuta bangi. Huyu kila siku namuta mvuta bangi, mvuta bangi itikisa ananipenda mimi. Kwa hiyo ile mtoto akashika akaenda kweli, mm, kuna mahindi akaingia akavuta bangi, akamwambia sasa, leo nataka nikuonyeshe bangi zilivyo. Akataka kumpiga hakuna, yani hadi nani hao wao machozi walikuja hawakumnyamazisha, ndio akasema mbona huyu hataki, ana tukasema turushe mabomu tutamuua kwa sababu tuseme sio kwamba ni jambazi. Tufanyeje? Wakasema muiteni dada yake, ndo wanaelewana. Wakati huo sasa ni maisha yangu sasa yanakuwa ni magumu kweli. Sasa nikaenda pale, nilivyoenda pale wakamwambia waka dada yako amekuja. Basi ndo wale watu nikawaambia ondokeni, maskari wakaondoka. Yule mama alivyoona nimekuja pale akakimbia sijui akaenda wapi huko. Basi tukabaki na yeye. Mimi niliingia mle kwenye mahindi ambao maskari walikuwa wanaogopa kuingia, alikuwa na kila silaha kasoro bunduki tu. Basi mimi nikaingia mle, akanipa zile silaha, tukakaa tukaongea, ndio akanisimulia kwamba mimi na mama tumeenda kwa mganga kwa nini anataka kukuua? Alafu hapo hapo mimi nimfuatie matofali, anakuja kuchukua matofali yangu. Alivyoona nimeuza laki tatu, akaenda kulala kitandani anaumwa. Mimi nichukue zile hela nimpe yenda nipangie majukumu, na mimi nimeshakuwa kijana, nataka nioe. Basi nikamwambia msamehe, sijajua ni kwa nini mamangu anakuwa hivyo, sijui ndio alivyo, kwa sababu si mimi nimemkuta mkubwa mm. E, naolewa anakuja pale, mimi naondoka, namwachia na kwake, mimi naenda kwangu mm. unanielewa. Kwa hiyo mimi tabia zake nyingi sizijui, afu yule ni mama, usimhukumu sana, tumwache kama alivyo. Kwa hiyo wewe fanya mambo yako, ukiona ni muhimu sana usimshirikishe, jifanyie wewe, ujione una, unaendaje. Mm. Anasema akikuona umefanikiwa tu anaharibu yani anaenda kwa waganga yani, naona yani mimi hicho kitu ndio sasa nashindwa kuelewa kwa nini anakuwa hivyo sijajua na mimi ni damu yake. Mimi nimejaribu kuunganisha ile familia, angalau tuwe na jina zuri katika ukoo wangu mimi, lakini yeye anavunja, anabomoa. Basi vijana wameenda kwa baba yao baba, au baba amekuja kwa vijana wake? Hataki kwa sababu nani hataki? Mama na mama anaweza kawa hataki watoto wenyewe akili ya kumtafuta baba au baba kule kuja kutafuta watoto Tanzania huyu mdogo wangu alifuatia matofali ili aende. Akienda akamwambia baba, mimi nataka kuoa. Akamwambia ukienda, akamwambia ukienda, ukifika uko ufie huko huko mm. kabla hujaonana na baba yako. Si jambo gumu sana. Kwa hiyo mtoto akaogopa kwenda. Ogopa. Na mitamka mama yake. Nikamwambia usiende, acha. Ndiye akaniambia mimi, nikimpigia simu naambia mama, hivi tuongee tu yajenge. Anaanza kupiga yeye Woi, tukana, sija Sijamtukana mimi. Kwa hiyo mimi namtukana mama yangu. Nimemkosea, kanikosea nini mimi? nakumbuka baada ya, ya zile baba kukutaka sana kimapenzi na nini kama ulivyosema, ukamwambia kwamba hautafanikisha kulala na mimi, nitakuletea mke wako. Ukaanza jitihada ukafanikiwa. Ulipomleta unasema kwamba baba alifurahi sana, akakwambia ungekuwa mtoto wa kiume ungerithi mali zake zote, lakini kwa sababu ni wa kike huna chako, ila akatoa zawadi akasema anakujengea nyumba. Ile nyumba alikujengea iko wapi? Anayo mama ndio anaishi, kwa sababu mimi nimeshatoka kule, na pia mimi ni mtoto wa kike, ni mpambanaji. Siwezi kwenda nikaishi pale tena, kwa sababu pale anatakiwa ishi mamangu mzazi. Kama kuna vyumba vingine, nilimwambia weka wapangaji ili upate hela ya kujikimu. Ah, kwa maana hiyo ulivyosema, alijenga nyumba ile machapchapu, alijenga kwa ajili yako, lakini akamweka mama yako. Eh, akamweka mama ndio, ila mama akawa anaishi kwenye nyumba ambayo ni ya binti wake, lakini akawa anakufukuza. Eh, yani taki yani, mpaka sasa hivi babangu kafariki Mm. Hat, yani hataki nikanyage pale, anajua mimi nitaenda kumnyang'anya, lakini mimi hapana, siwezi kufanya kitu kama hicho. Najua maisha, najua changamoto nilizozipitia nataka yule mama aishi vizuri, kwa sababu na yeye bado ana wale wengine wadogo wa, mi niende pale tena niende nikafanyeje? Mm. Unajua kwenda kuishi nyumbani pia sio picha nzuri. Picha jitafutie chako pale anaishi mama angu ile ni mali yake na ile ni nyumba yake. Mimi nina haki ya kwenda pale kusalimia na nikafika nikakaa nikajidai kwetu, lakini sio kwangu. Eh, kwa hiyo mimi na uwezo wa pale nasema mimi naenda kusalimia labda kwa mimi ni kama sijaenda kwenye shughuli zangu labda mwisho wa mwaka au katikati hapo kumetokea tatizo. Ikitokea msiba naogopa hata kwenda nyumbani. Kisa? Hataki nikanyage katika maeneo yoyote ya ili ya kule nyumbani. Na ameshanichafua kwa ndugu zangu, anasema ah, huyo tena nakuta sasa sijui kafanya nini, yaani watu wanamwamini kuniliko mimi yaani wanamwamini, lakini unakuta kuna wengine wananipigia simu sasa baada ya kunani kwenda huku kutafuta ndugu zangu hapo, eh, nikaacha namba zangu za simu, maana hata huku sasa nikwaga naogopa kwenda sasa, maana huko ukienda kwa mtu anakwambia a a a mama yako a ah, a ah, a ah, mama yako a a mako tatizo a a sasa, nasema mbona ananikataa kwa nini? Nikapambana na ile roho na ile hali ikaisha ile hali. Sasa nilivyoenda kule wakanipokea vizuri mara ya kwanza. Nilivyofika nikamwambia jamani, namba yangu ya simu, lakini baadaye wakawa tu sasa na ukienda pale wanaanza kukusimanga, ndio maana familia yenu iko hivi, ndio maana hivi na hivi. Sasa mimi najisikia uchungu, na kweli ukiangalia ni kweli, ah, kuna tabia ni mbaya anitaki, ndio maana mamako akutaki, huwezi kujiuza ni kwa nini, sijui ndio maana nini. Kwa hiyo baadaye yeye anijengee CV sasa, ye sasa kumleta nikaona kama yani lakini si, sikulaumu kwa nini nimemleta, nimelaumu kwa nini mama hakujua kwamba yeye ni mama bora katika hii dunia, akafanya aka vitu vilivyo na haki kwenye kwenye ukuaji wako mpaka unaenda kumchukua kule baada ya yeye kuachana na baba yako kipindi ukiwa mdogo akawaacha nyewe wawili mpaka ile dada yako mmoja akapotea mm. katika mazingira ambayo hayakueleweka na mpaka leo hajapatikana uliwahi kubahatika kujua ili, nini ilikuwa sababu ya mama kuachana na baba kwa mara ya kwanza mpaka unakuja kuja kumchukua na kukuta kwamba kashaolewa na wanaume wengine na watoto wengine wengi mm. nani mama aliole, aliolewa huku uh, aliolewa huku Tanzania na baada ya ku, ku, kuolewa huku Tanzania mimi sikuwepo, lakini nilikuwa ni nasimuliwa ehe, na watu wa karibu kama baba alikuwa nasimulia yeye. Baba yangu alikuwa kweli na mapungufu yake, alikuwa ni mtu mzuri, hata kama umeme ukikatika, kwa sababu kwa ni tajiri, anawaita pamoja wote mm njoeni wanangu, ni mkae. Tunakaa wote, alikuwa na watoto wengi kwa sababu hakuwa na mke mmoja. Kwa hiyo pale anaanza kusema kila mtu aseme anataka nini. Kwa hiyo tunaanza kuuliza, hebu tuambie ulikuwa unaishije ukiwa kijana? Anaanza kutusimulia akasema, mimi nilimpigaga mke wangu mpaka nikamuua, nikakimbilia Kenya. Kumbe kufika huko bahati mbaya hakufa. Kwa hiyo ndo nikakutana na mamake, sasa ananipoint mimi. Sasa wakati ndio tumetoka Kenya tumekuja mamake na huyu hapa. Sasa unakuta watoto sisi tunacheka kuna mwingine akwambia kumbe mpatikana kwamba baba oh, asingekuwa asingempata mama yako basi. Kwa hiyo yule mwanamke alivyopata habari kwamba ajafa akarudi huku, alivyorudi ndio akaenda akasema kule, mimi nimepata mwanamke ndio wakakubali, kwa sababu ile kabila la Wakurya huwezi ukampinga mwanaume anachokitaka kukifanya. Kwa hiyo ndio akamuoa akamwoa mamaangu mimi. Alivyomwoa kaja, hakuja kwamba yeye yuko peke yake, amekuja akakuta wanawake. Wakati huko Kenya huko si wamekutana wako wawili tu Si akajua labda ndio ni mimi, sijui alimwambia, sijui kumwambia, anajua mwenyewe. Lakini alivyokuja huku akaja akakuta kuna wanawake wa, wawili, yeye akawa watatu, eh, yeye akawa watatu. Sasa eh, mambo ya ukioenza, si unajua ni magumu. Kwa hiyo hayo mambo ya kiwenza ndio alifanya akaondoka. Mm. Eh, akarudi huko kwao. Kwa hiyo alikuwa baba alikuwa anamfuata anaondoka narudi. Saa zingine yeye mama anadai kwamba nilimuuliza nikamwambia kwa nini wewe ukukaa sana naona sasa hivi nateseka nafanya hivi akaniambia hivi mwanangu mimi walinisingizia nimeiba hela alafu hicho kitu wamekuja kukifanya tena kwa mdogo wangu wakaniambia mimi nimeiba hela, alafu wao wakaenda kuificha kwenye begi langu. Basi mimi nikamwahidi wakati huo sasa, nikamwambia mama, mimi nakuahidi utarudi Tanzania na utaishi. Akasema we uta, unaahidi kivipi? Nimeachika miaka yote hiyo, leo utanirudishaje? Nikamwambia hivi, inawezekana kwa uwezo wa Mungu utarudi tu wakati wa sasa ndio, ndio siku ile ya kwanza tumeenda sasa, tumekaa sasa tunapigapiga stori na wakati huyo bwana akiondoka, akiondoka tuapiga stori mi namsogelea karibu ili na nikiondoka niwe na mambo mengi tu ambayo nimeyapata kutoka kwa mama. Basi nikamwambia usijali, akani nikamwa alikuwa ndio amezaa sasa na watoto hawa watano. Mimi nikamwambia basi mimi si nimekuwa msichana sasa nataka nije kuolewa, usizae au watoto wote wanatosha. Akaniambia hivi, mimi nazaa watanisaidia baadaye. Kwa nini watakusaidia lakini hawa hawa wanatosha basi. Kwa hiyo alinisikiliza, alikuwa atumii upango wa uzazi. Mm. Nikamwelekeza, nikamwambia kuna mimi si niko mjini, alikuwa Moroko vijijini. Mm. Nikamwambia kuna kupanga uzazi. Wewe ukitaka kupanga, Sema mtoto mdogo umejuaje? Mwambie tunajifunza shuleni. Mm. Shule wanafundisha vizuri kabisa, tena tukiwa bado wadogo. Kwa mfano ingekuwa hajafundisha mimi sasa hivi ungekuta hata na mtoto Sawa. Baada ya pale uh, baba yako alikuwa na utajiri ambao wewe mwenyewe unasema hukuwahi kuelewa. Umetoa umetupa historia kwamba kuhusiana na ile Masai na vitu vile pale pale baba akaja akafariki ule utajiri kwa sababu baba alikuwa anapigania ule utajiri ubaki endapo tu atafanikiwa mm. ku, kukutana na wewe kimwili mm. aliyekuwa ni mtoto wake mm. na mpaka anafariki alifanikiwa kwanza au hakufanikiwa? Hakufanikiwa. Kama hakufanikiwa na ilitakiwa afanikiwe ili utajiri ule ubaki katika ukoo wake na jina libaki kubwa, mm. kashafariki. Kuna muda gani sasa hivi? Miaka kama minne mitatu. Vipi kuhusu ule utajiri, unaendeleaje? Mm, tena utajiri umeishi? Hamna, ila kuna mtoto wa kaka wa dada yangu namwona ndio katajirika mm. kwenye ukoo wetu. Sasa eh, mm. e, mi nafurahi kwa sababu sijui kama ndio ndio hivyo vimefuata au ndio nani hii juhudi zake sijajua, lakini yeye ana maisha mazuri na ana roho nzuri, mtamu anasaidia. Sema tu yeye anashindwa kusaidia kutokana na kwamba na sifa za nyumbani kwetu zilivyo mbaya. Tunarudi kwenye kuelekea kuhitimisha kabisa, tunarudi kwa yule mchungaji mwana mama ambaye unasema kama nafsi sijui ni kitu gani unasema kilikuwa kinakuvaa. Ilianzia kwenye ulisema kwenye kukuombea pale, mm. ukawa unasikia kama raha, ndio ulivyosema mara ya kwanza kati na kuombea ile hali hey, eh, ilivyokuanza. Eh, hey, ya nilisikia kama ni, ni mtu kaniingilia kimapenzi. Mm. Lakini kaanza kushangaa, maana alikuwa alikuwa aliniambia nifumbe macho nizifumbue akawa anasema asante Roho Mtakatifu, asante Roho Mtakatifu, asante Roho Mtakatifu. Afu baadaye akafanya wei Hasa alivyofanya hiyo yoya hivi, mimi nilikuwa nime, niko hivi. Baadaye nikainamisha kichwa chini, afu nikamwangalia na jicho moja. Mbona kapiga yeye akaniambia nisifumbue. Unajua kufumbua macho mtu amekwambia ni kinyume na sheria. Lakini na mimi nikaona ni, niende kinyume na sheria kama Esther alivyoenda kinyume na, sheria. Nikafungua tu jicho moja hivi. Kufunga jicho moja uwezo kamini nilijikuta yuko, yuko hivi anajipapasa maziwa, yaani anajipapasa na mkono mmoja, alikuwa amenishika hivi akaacha. Na kwa hiyo mimi nikaendelea kufanya hivi na huwa amenishika. Sikujua mimi kwa nini ameacha, kwa sababu ananiambia nisifungue macho. Baadaye ule mkono kaweka hivi ana eh, ndio baadaye nilivyoona nika, nikapiga nika, nika kama ni mtu anayetaka kama vile kuanguka hivi mm. nikashtua hivi ili aniachilie ule mkono mwingine, ndio akashtuka. Akiwa anasemaje wakati anafanya tu asante, asante Roho Mtakatifu, asante Roho Mtakatifu, asante Roho Mtakatifu, hata aombi chochote hivyo hivyo. Baada ya pale, ile hali ikawa inaendelea na wewe Mm. mpaka mwisho wa siku ikaja kukoma. Mm. Kwa kipindi chote uliwahi kujiuliza au kutafuta msaada wowote kwingine popote kujua kwa nini kwanza huyu ni mchungaji na hali hii inanitokea na nikimwambia hataki ananiambia nivumilie mm. lakini pia mchungaji huyu ni mwanamke lakini tendo linalotokea ni kama umeingiliwa na mwanaume ndio nilitafuta msaada Nili, nilikuwa nawatolea tutu mfano, sikuambia kwamba ni fulani. Nilikuwa naambia jamani, hivi hivi, mtu kwa mfano ni mchungaji afu ni mwanamke mchungaji mchungaji, alafu una, unasikia anafanya mapenzi na wewe, alafu unamwambia, kwa sababu nilimwambia, nimemshirikisha sio zaidi ya mara moja, zaidi ya mara mia anakuambia kwamba vumilia, kwa sababu mimi nilikuwa namwambia ni kitu ambacho ki, ki, yani nilikuwa ni, yani huyo mtu nikamwambia huyo mtu alinieleza ni kitu ambacho alikiona live, sikuambia kwamba ni mimi yani akamekuja kutafuta msaada kwangu, na mimi ninaomba niwas, nimeshindwa kutafasiri hilo swali, hivi naomba mnisaidie. Watu wakasema mm, yani kila mtu hakuna aliyesifia ah, wewe dada, huyo ni pepo ah, ah. Alisema mm, mm, mm mwambie huyo mtu akimbie, asiangalie hata nyuma. Kwa hiyo mimi sikukimbia, bado niendelea kutafuta msaada, bado niendelea kutafuta msaada na siku mimi sikutoka kwa sababu ya maneno ya watu. Sipendi kusikiliza maneno ya watu, napenda kushauriwa na kuenda katika njia nzuri ambazo mtu amenishauri vizuri na zikanifanyia kazi vizuri. Kwa mimi nikakaa tu, nikatulia, nikiangalia na ule ushauri wa watu kwamba mm, nikaendelea kuangalia na kweli nikaangalia mm, mbona kweli watu wananiambia hivyo? Ni kweli, na mimi sasa sikumjaji kwa sababu yeye pia ni binadamu, labda na yeye kavamiwa, kwa sababu tunasikia kila siku tunaombewa toka toka E, labda kavamiwa na yeye bila yeye kujijua, na sometime muumini anapokuwa kanisani wewe mchungaji unayenisikiliza, kubali muumini akushauri pia. Sometimes anaweza akakushauri ikawa ni baraka pia, lakini pia usikatae, kwa sababu na yeye ni kondoo wa Bwana, na yeye ni kondoo wa malisho ya Bwana. Hajaenda kusoma tu kwa sababu hana uwezo, ana ni kama mfano mimi nilikuwa napenda uchungaji, nilikuwa napenda Mungu, yani ninampenda mpaka sasa hivi. Nilikuwa napenda kusoma, nilikuwa napenda niwe mtu mkubwa, nifike diko Marekani, lakini kutokana na historia familia yangu ndoto zangu zimeishia tu kukusimulia kwenye mtandao hivi zimebakia kuwepo, lakini sikuona kama nimeferi kwa sababu nina uzao na pia kesho ipo na hatuijui ya, ya kesho ipo na hatuijui kwa sababu siwezi kujua. Ndio hivyo, nashukuru na nafurahi pia. Mi na swali moja ambalo utanisamee eh, Ehe, natanguliza samani kwa sababu kwa kipindi chote huyu mchungaji una, unasali kwake, unaiona hiyo hali na bado anakwambia lazima uje kanisani, na bado unatoka unaenda, anakwambia kalale kanisani, unaenda, unatoka unarudi nyumbani, nyoka anapita katika sehemu usiyoielewa na kila kitu, na bado unaenda kanisani, na bado unamshirikisha mambo yako. Wakati huo wewe kwenye akili yako ulikuwa unawaza nini? Nilikuwa na mheshimu Mungu ni kwa, kwa sababu yeye yupo pale kwa wito wa Mungu, kwa wito wa Mungu na hayo ambayo anayokufanyia. Yes subiri, usiende na haraka. Hebu vitu vingine tusiwe tunakurupuka tu. Mm. E, unaweza ukakurupuka yakaenda yaka sehemu yakakushinda. Mm. Ehe, ndio yani tunaenda hatua kwa hatua, kwa sababu Mungu amekupa akili na ufahamu uelewe. Mm. Ehe, kwa hiyo mimi sikutaka kukurupuka. Mm. Nilikuwa naenda hatua kwa hatua. Nilipo ushahidi wangu ulivyojitosheleza, nikaamua kuondoka mwenyewe ushahidi wako ulipojitosheleza, wewe uligundua kitu gani? Mimi niligundua kwamba yule mama, yani kitu cha kwanza anampenda Mungu, kitu cha pili anapenda umaarufu, yani anataka na, na jina, yani anataka jina yaani kitu ambacho mimi mwenyewe sasa nilikaa chini nika nikamchunguza nikagundua yaani anataka awe na jina la haraka haraka kama mfano labda anasikia kwamba kuna mchungaji fulani anaenda anaenda anakuwa anakuwa anakuwa anakuja anakuwa mtu mkubwa ndio alikuwa anataka hivyo Ehe, alikuwa anataka awe na jina. Alafu lile kanisa ile ile nani ile ile nani aliyopo ile ni, ni kama ni changa, lakini sintaitaja lile kanisa Ina maana sasa lile ni kanisa watoto wale alilonalo yeye. Kwa hiyo kuna kanisa kubwa. Mm ambalo yeye ni yeye ya Pentekoste tu, alafu yeye anataka kwamba lile kanisa alifanye, yani aende haraka haraka ili apate sifa kwa askofu. Hata kuna askofu kuwa, kuwapa tuzo maskofu anatoka ana, kwenye unani uaskofu anaenda kwenye, kwenye hatua nyingine. Kwa hiyo mimi nilichomgundua yule mama alikuwa anafanya kwa ajili ya sifa. Kingine ambacho uligundua? Kingine ambacho niligundua pia ali, yani yeye alikuwa anataka yani, kwanza alikuwa ni mtu amevimba miguu mm. Unajua, kwanza huduma ya Mungu ni ngumu mm. sana mpaka mm. ukahudumia watu yale nani, toka toka. Unajua, kwanza hiyo ni kipawa, afu yeye anapenda, alafu kule ni miguu yake ilikuwa haiko vizuri, kwa hiyo yeye kweli alikuwa anahitaji mtu ila yeye alikuwa anashindwa jinsi ya kumpata yule mtu asimame naye kama ange basi kama alikuwa anataka mtu asimame naye atumie mali zake na pesa zake kumsimamisha yule mtu vizuri alafu yule mtu akishasimama vizuri na jamii kamwangalia yule mtu pia akamwambia mimi nimekusimamisha hapa ili wewe uwe msaada kwangu mimi na atangaze mbele ya kanisa asifanye kimya kimya na kujifanya kuficha ficha. Huyu hapa atakuwa msaidizi wangu mimi katika hayo yote uliyoyagundua matatu uliyoyataja yana uhusiano gani na kile ambacho kilikuwa kinakutokea kama sura yake unadai au kama nafsi sijaelewa vizuri ambayo ilikuwa ikikuvaa na kufanya na wewe mapenzi ile ilikuwa inatokea ni kwa sababu jinsi nilivyokuambia kwamba yule alikuwa anataka umaarufu kwa hiyo kwake yeye yeye al, yani alikuwa na vimafuta vya kisirisiri tu vya ziada alikuwa hapaki watu anapaka watu ambaye mtu ameshakuwa na mazoea naye sana kwa hata mimi mwenyewe hakuwahi kunipaka yale mafuta, ila kuna siku nilimwona anayatoa anaweka kwenye mkono hivi anajipaka kwenye e, mafuta kama ya upako hivi. Kwa hiyo yule mimi kwa kwa yani kwa akili zangu na kwa kumtizama haraka haraka ni kama kuna mtu yani ni, alikuwa anatumia njia zingine sizo halali ili yeye apate jina awe akue haraka haraka tofauti na njia za Mungu. Uliwahi kujiuliza endapo huyu ni mwanamke, kwa nini kitendo cha ufanyikaji wa mapenzi katika hiyo nafsi ambayo inakuwa ikikuvaa, unasema unashindwa kuvumilia, inakuwa ikitokea kama ni mwanaume, hali ya kuwa huyu ni mwanamke? Unajua sisi, kwa mfano sisi wanawake, sisi wanawake ni vichwa, sisi wanawake tuna uwezo wa kujenga, sisi wanawake tunaweza kubomoa, sisi wanawake tunaweza kufanya chochote. Ndio maana maandiko yanasema kwamba yani mchungaji mchungaji kama mchungaji natakiwa awe mwanaume. Ehe. Sasa unajua wanawake wanakuja kuamka wanachaguliwa kutokana na wanaume wenyewe pia. Sasa kwa mfano yule mwanamume ananiambia hivi, usiende hivi, usiende hivi, usiende hivi. Kwa hiyo uweze kujua mtu sahihi ni nani. Kwa hiyo ukikuta mchungaji wa kike unaamini hapo ah, na mchungaji wa kike huyu mwanamke mwenzangu atanisaidia. Ata Kumbe na yeye pia anabaki kuwa mama tena, badala ya kuwa na vitu vingine anakuwa ana akili zake anazipeleka pengine. Sasa kitu ambacho tunafanya ni kwamba mwanaume ni mwanaume tu, Mwa wanaume mimi nawashauri wabaki kuwa viongozi wa kanisa, ila wasimame kwa njia za Mungu. Sisi wanawake kama wanawake tutasimama mbele za Mungu na tutalilia kanisa kwa sababu siku hizi hata ukienda kanisani hamna kukaa chini ukatubu, kwa sababu sala ya toba pia inasaidia mambo mengi. Mtu anasema asante Mungu, asante Yesu, yeye imeshatoka vile vile vile, mmetoka mmeenda nyumbani. Kama ni makanisa ya wokovu yasimame na wokovu wenyewe kweli washike bendera ya Mungu kabisa ile, yaani mtu asione aibu. Lakini sasa hivi ukienda mtu ana kiatu cha mchuchumia kweche kweche, kisketi mpaka umu. Kwa hiyo hata ile mpiga magoti ushujudie, umlilie Mungu, unashindwa unakuta yeye yuko tu hivi, anajiziba ule mpasuo. Kwa hiyo akishajiziba vile, sasa wewe uliye nyuma yake unabaki tu kushangaa. Kwa hiyo sasa amesha kutoka kwenye uwepo. Kwa hiyo watu tunabakia kuhangaika, tunabaki kuteseka. Ila wachungaji, kama unajitolea kuwa mwanamke na kusimama mbele za Mungu ili uonekane sifa, unaweza una uwezo huo mkubwa wa kuweza kusimama na kusimama mbele za Mungu na kumlilia Mungu na Mungu akaji, na ukajijengea heshima na ukawa na jina kutokana na kwamba Mungu ni upendo ni vitu gani au jambo gani kubwa sana ulilojifunza kwenye haya maisha ambalo unatamani na anayekutazama kwa kusummarize akuelewe vizuri wakati akiwa anaendelea kutafakari na kuelewa mambo mengine mazito na makubwa ya dunia hii? Mimi kitu ambacho nimejifunza, nimejifunza kumjua Mungu zaidi. Nimejifunza upendo. Yaani mimi mpaka nimekaa hapa, nimekaa kwa ajili ya upendo. Yaani yani niliyoyapitia yamenifanya kuonekana yani kuwapenda wa, yani niwapende watu yani yani nimejisikia nina upendo wa hali ya juu. Pia wale wale wachungaji nimesikia kuwapenda sana, kwa sababu naona kama wanateseka lakini wangekuwa na njia rahisi ya kumjua Mungu kwa ukweli katika roho na kweli, waache njia za swaga swaga, wasimame wa, wa, wa katika njia zilizo na haki, wa, maisha yao yangekuwa mazuri zaidi jinsi wanavyotaka wawatumikie wa watu vizuri, watu wana shida, watu wanamtaka Mungu. Ndicho kitu ambacho nime ni, na, na, kwangu mimi. Alafu kitu ambacho mimi nachoshauri mm, yani kwa wanadamu wenzangu, wanawake wenzangu, binadamu mwanadamu mwenzangu atakaye niona au wa kike, mtoto, mtu mzima, yani tusikurupuke. Unapoenda sehemu usikurupuke Kweli Mungu yupo, tuombe. Tukimaliza kuomba, ili tusilete migogoro, shika njia, rudi kwako. Ukiona mchungaji anakusumbua shirikisha. Unajua pia unaweza ukashirikisha hata mzee wa kanisa, bado yule mzee wa kanisa akadharaulika. Sasa sijui tufanyeje, inabidi tupige magoti chini tumlilie aliye juu ili yeye atusaidie. Mimi sijaogopa shida, ndio kitu kimenisaidia. Sijaogopa shida sije yani hata anayenisikia niambie kweli mimi umekuja ukaniombaomba mimi ni sehemu ambayo nilisaidiwa nilisaidiwa na waislamu hilo sijui ni shirika sijui ni nini basi ndio walinete ndio wao angalau nilisikia nikibanwa sana na wapigia simu kwa kweli na walinisaidia mpaka nikakaa sawa e, mpaka pigania hali yangu nikakaa sawa Sa, na, na, na nikiomba namwambia mtu nisaidie, narudisha na narudisha kweli, na mambo yanaendelea vizuri. Lakini kitu ambacho kitu ambacho nashauri tuwe wavumilivu, tujifunze uvumilivu na pia tupende kusaidiana, tusaidiane. Unajua wewe ukiwa na hela usichimbie hela zako, mtu haji kuku, kukuambia akakuchimbulia mambo yake yote. Mwingine anakwenda anakuchimbulia, alafu unaondoka unampa shilingi kumi, alafu hapo hapo wewe ndani una laki moja. Just imagine yule mtu unamweka katika hali gani ya kwenda kujila, kuendelea kujilaani lakini ukimsaidia alafu ukachukua, ukishamsaidia maliza, achilia, mpe alafu achilia uone sasa kama Mungu utamwona hutamuona. Nikushukuru sana madam. Asante na pia nashukuru naombeni pia ushauri wenu, naombeni maoni yenu, yani mwenye kutoa lolote atoe. Sisi wote ni wamoja, sisi wote ni upendo, ni Mungu ni upendo na nikupongeze kwa moyo wako wa ujasiri na kutokuiogopa shida wala kuogopa changamoto na kushia nasi mkasa wetu ambao unakwenda kuwagusa watu na kuwaelewesha dunia upande wa pili. Tunasema mazuri tuyabebe, mabaya tuyabwage. Mimi sina la ziada. Kama una cha mwisho cha kuhitimisha? Nina cha kuhitimisha tu kwamba sasa hivi nahangaikia kuhusu mtoto wangu na yeye aende atimize ndoto zake, na mimi sasa hivi hali yangu ya kiuchumi ni ngumu, lakini kama kuna yeyote yule atasikia kwamba kuna sehemu na nafasi ya jeshi, naomba tuwe ushauri ili na mimi nipate taarifa ili nimfanyie mpango, na yeye awashukuru kwa sababu na yeye ana uhitaji, kwa sababu ninaona moyo wake unavyoumia, anataka awe na yeye, yani hataki kwa ajili ya kushindana, anataka kwa ajili ya kusaidia ile familia kwa sababu nikaona kitu kikiharibika, namwambia nenda hivi, shika hivi, fanya hivi na yeye yuko katika misingi salama. Kwa hiyo ninaombeni yeyote yule atakayesikia, hata kama sio jeshi, lakini kazi nzuri, yeye anataka kazi ya serikali, Ka, anataka kazi ya kutumikia taifa Kuf, kupata nani kupata ishirini na saba si kwamba amependa, ni kutokana na changamoto za maisha aliyoyapitia familia yake, lakini ni mtoto mmoja yuko bright sana. Kwa hiyo mimi ninaomba